Saludos! Tourist PC Sinam Boneriano. Mijn naam is Rex Engelati Awe. non stai un biamas in Sudubashi. I Awe untuk komino sting. Senor windsurfer, kitesurfing. Um, kan tu nusung dikit ibu bila di balamang. Um, Mi vida riba lamang ta opi mua. Ah. Paso lamang nga mua. Ando maya si kaitir. Kimendi ora bata riba lamang bata mua. Ah? Sì. Ok, ba Da in corso pia, qualche verano, hopi interessante. Spieganos un tiki di bu, di bu windsurfing. Um, bota domine bom, bota campion di Monero, di Caribe, di Antillas. am mi wen a opi bon mi a domine anto me a campeão de Bonaire anto de Antillas. Que po pensa tocante gente nan ko stress tipo tem consumir riba tipo, gente que sei não é coita bom? Um, não. Abusa stress, abusa stress riba tipo, coisa não que passar no cubo timbia. Timbia se tá algo op grave, não me estresse. Do como eu vou handle isso aí? Estresse? Sim. Um, conta até dias, então, halro se a pouco. Não é botar grava também com ele, ele não é sabe nem o é estresse? Sim. De como? Um, tem diferente... Um, como, como dizem? tem diferente eh, como é amigo aí orsak situação não que tá pondo stress <laughs> não tem diferente é motivo para que eu ande por stress na um momento de gravação ah você stress riba lamang riba lamang sim com den, den, competência. Kuki cocina. Um, bom, amigo, mim, quero me as stress pero mi este extra de focus. Extra de focus. Ah, mm. a Você aba binjaki, mm. então eu tenho um amigo binjaki, então eu tenho competência da parte de bobar nos trabalho, o stress para consumir, que de primeira palavra que me de momento. Um, am? Sim. Je zei dat toer palo, dat dat studio pas hier, we hebben een conversatie gehad die windsurfing, senior, wat eh, Windsurfing.